فاطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله I will, I will, I will give you my phone number. Thank you very much. Say hello to your girlfriend. Get a mail.